choca pique coletação Eu estou online, a baby me puxa, me manda mensagem, meu nome é grande, por isso me chama de homem grande. Eu estou online, a baby me puxa, me manda mensagem, meu nome é grande, por isso me chama de homem grande. Eu estou online. A baby me puxa, me manda mensagem Mata esse beat, sou toca passagem na é boa miragem, eu mato esse beat, é muita coragem é Muito trabalho, é muita coragem Tenho na bebe que toda é viagem A velha me diz, meu filho não para Tudo que eu faço é pra agradar a velha Mata esse beat, meu mano não paro Quero dinheiro, também quero carro Tudo que eu faço, mamãe é exagero Por isso me chama de rap mais caro Rap mais caro, Gostam online A bebe me posta, me manda mensagem Meu nome é grande Por isso me chama de homem grande Eu estou online a baby me puxa, me manda mensagem, meu nome é grande de homem grande Eu estou online A baby me puxa, me manda mensagem Meu nome é grande Por isso me chama de homem grande Eu estou online A baby me puxa, me manda mensagem Meu nome é grande Por isso me chama de homem grande Eu estou online Eu tô em cima de comparações Damos distância, mesmo assim na paz Vou cantando, vou ver lições São todo bem, mas eu carrego minha meta de é ministria Quando eu trabalho, ramo noite e dia Não se importa se noite é de dia mas hoje rap, meu mano, só faço dinheiro de noite e de dia Vejo rap e é tentar competir Sabe que não vão conseguir Sabe que eu tenho pra subir, meu mano, não vou conseguir Querem me fechar, sabe que eu sou um MC Só olho black, sabe que eu tô na back Meu mano, matamos todos os de rap Nigga, nem tá entendendo, Hoje tá online A baby me puxa, me manda mensagem Meu nome é grande Por isso me chama de homem grande Hoje tá online A baby me puxa, me manda mensagem Meu nome homem grande Por isso me chama de homem grande Eu estou online, online A bebê me puxa e me manda mensagem Meu nome é grande Por isso me chama de homem grande Eu estou online A bebê me puxa e me manda mensagem Meu nome é grande Por isso me chama de homem grande Eu estou online A bebê me puxa e me manda mensagem